κουβαλάει αυτό το σακάκι μαζί τη όπου πάει. Το Brighton χρειάζεται κάτι τον ε, ιό, διασκεδαστικό. Στοιχειοποιημένο. Ακριβώ. Τι θα επιχειοποιήσει τον Brighton, για δώστε μου ιδέε όλοι. Η τηγανή τη. Είναι τεράστια τσουλή. Θα τα κάνω και τα δυο μαζί. Αποφασιστική. Ένα πρόβλημα. Συχαίνομαι αφάνταστα το σιρόπι σφεντά μου. Το χρειαζόμαστε. Ψηφοφόρη πείτε με. τι θα κάνουμε τσουλήθρα. Καλώ.